verdade. Eu só queria saber onde andava uma gira cigana de fé. Ele aparou. Be cigano, salve cigano. Viens, marchons à pied, pour voir si nous rencontrons, pour combattre la cigale de froid. Viens, marchons à pied, pour voir si nous rencontrons, pour combattre la cigale de froid.